の真空管っていうのは、ね、まあとにかくまずはあれですね大飯ぐらいなんですよ電気をいっぱい使うんです、ええ、それからあの非常に高い高電圧でないと動作しないんですよねそこに行くとトランジスタっていうのはね低電圧だし電気は使わないしあらゆる点であのトランジスタの方が優れてますよね楽器の場合はその音楽をつまり音を作るんですよねつまり 忠実に音を再生する役目じゃないんですよねそうすると人間の聞く感性とか何か思ったことがのレスポンスがあの宗教家の方があのなんていうかポンと届くと気持ちがですね一番わかるのはやっぱりプレイヤーが弾いた時の感じだと思うんですよね客観的にやくのあれなんていうか気持ちが伝わるっていうような意味で真空管のサウンドがねここまで来たんでしょうね VFD っていうあのあの表示管があるんです 中の原理は全く同じなんですよね。あの今回あのうちとね共同開発しました塗りたけ油性電子さんこれで真空管作りたいんですよ言ったらね、まあ、あのでもちゃんとね対応していただきまして塗りたけさんにはね。そういうわけで目で確認する装置なんですけれどもあの原理が、えーと、と真空管と同じだからですねこれは増幅できるんじゃないかと思ってですね、えー、できるっていうあのとにかく増幅できるっていう確信はありました。えー 然とした音にはなってると思いますね。1世代に数十個から数百個100個ぐらいは試作しているのでそれ6回繰り返していて試行錯誤の上に完成していったに近いですねでただミュージシャンにある程度こう、えー、音の評価をしてもらいながら こっちの傾向の方がいいねっていうところでこう選んでいくうちにああいう風になっていったっていうもともとあのこの真空管のこの音にしようっていう考えは全くない逆にそうすると同じものしかできないのでそれじゃ意味がないというのもあるので、やはり省電力であるっていうところとあの低電圧で動くという、まあ、2つ小さいというところなんですよね。あの省電力っていうのは、まあ、12X7 の2%ぐらいの消費電力で動きますので、まあ、今まで まあ、例えばギターエフェクターなんかで 12X7 使おうと思うと結構電池で動かすのは難しかったりするんですけど、まあ、YouTube だと平気で動かすことできますし、まあ、それは電圧も一緒なんですけど小圧とかしないでも電池の電圧だけで進化の音が楽しめるというところで YouTube の場合は低い電圧で動かしても歪み方がま丸いというかですね、まあ、進化そのものの歪み方をするので、ま電圧は低くても進化の音はすると思います。 最初はギターアンプと、ストンプボックスディストーションオーバードライブかなり歪むものとギターアンプは 30W の真空管の音のするギターアンプそこから始まって、ギター関連の商品では 1U の、プリアンプラックその他に、えーと、オーディオ関係でヘッドホンアンプその後、えー、オーディオアンプ通常のヘッドホンアンプではなくてオーディオアンプも開発し、まあ、そういったものを開発しています。 もともと超小型のギターアンプっていう、え企画があったんですが、その YouTube の魅力を最大限引き出せるような小型アンプとして製品化しようと。YouTube はシック管ギターアンプにおけるパワー感に近いような、えサウンドのイメージがあるんですが、えー、この YouTube を回路的には最終段の方に持ってきまして そこを、えー、大きな振幅で、えー、強力にドライブするという回路を組んでます。なので、えー、レスポンスとしては実際の真空管ギターアンプに近いということになってます。その MV50 を見ていただけると、まあ、結構その奇抜なデザインになってるんですが、えー、この このデザインができたのも YouTube の小型さまたその YouTube は、えー、消費電力が少ないので、えー、このアンプで、えー、パワーアンプとしては 50W の出力が取れるということになっています。その自分自身も、えー、多数ギターアンプを所有したり まあ、だいぶその真空カギダンプが好きなんですがやっぱりものすごい重いと重くてでかいそこをこの MV50 でそこの壁を崩したと思っています今回 MV50 は、まあ、こういった可能な限り小さいパッケージに えー、全てのその魅力を凝縮して、えー、詰め込んだんですが、まあ、YouTube をまたその2本3本と使っていけばさらに真空管らしい音が、えー、得られるギターアップが開発できると思います。 えっ、ー、とですね今あの今今でも現実にえっ、とね社内でやって刺激化したのはまあこれはアンプ増幅器ですね一番まあオーソドックスな方法ですよね。とは真空管っていうのは別に増幅じゃなくてもいいんですよね発信もできるんですよ。ということは、えー、そういそういったアンプじゃなくても楽器ができるはずなんですよね。エフェクトは当然のことあの違ったところにいよいよあの 応用できたらなと思います。